आपका स्वागत है मैं हूं कृष्णपाल राठौर आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अरुण अग्रवाल जाने माने कैंसर स्पेशलिस्ट हैं इंदौर में आपको बता दें कि चौंतीस साल हो गए हैं इनको इस फील्ड में काम करते हुए बड़ा ही सौभाग्यशाली होगा इंदौर के इनके हाथों से इलाज करवाता है सर हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार बहरहाल आपको बता दें कि मैराथन में दौड़ लगाने वाला है इंदौर तीन तारीख को तीन फरवरी को अगर आप भी आना चाहें तो बिल्कुल इस इसमें पार्टिसिपेंट्स कीजिए और अपने आप को मजबूत बनाइए एक मजबूत इंदौर स्वच्छता में मजबूत बन चुका है साइक्लोथोन में हमने दम दिखा दिया है अब मैराथन की बारी है सीधे सर के पास चलते हैं सर कहाँ से शुरू हुआ था मैराथन मैराथन हम लोगों ने 2014 के अंदर हम लोगों ने एकेडमी ऑफ इंदौर मैराथन बनाया था उसके पहले 2011 से हम बॉम्बे जाना शुरू करा हम लोगों ने पहले एडिशन में हम कुछ 12 लोग गए फिर दूसरे एडिशन में 27 लोग गए और इन्हीं रनर्स के अंदर ही हमने कुछ लोगों को पकड़ लिया और हमने ये देखा कि क्यों इतनी दूर लोग पैसा खर्च करके जाएं वहाँ पैसा भी बहुत लगता है आना जाना बम्बे में ठहरना दिल्ली में ठहरना तो हमने ये विचार करा कि इंदौर में क्यों नहीं मैराथन कराई जाए और इंदौर में सबसे पहले मुझे लोगों ने डिस्करेज करा कि बोले इंदौर तो खाने पीने का शहर है या तो कचौरी समोसे और पोहा चलता है ज़्यादा और लोग पैसा दे के बोले डॉक्टर साहब आप मैराथन कराओगे तो कैसे मैराथन होगी तो मैंने उनको बोला कि नहीं अपन चूंकि काम बहुत अच्छा है क्योंकि मैराथन कराने में पैसा भी लगता है तो जब भी हम मैराथन कराते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन फी भी रहता है नॉमिनल फी रहता है और 2014 के अंदर हम लोगों ने एकेडमी फॉर्म करी हम लोगों का एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है एकेडमी ऑफ इंदौर मैराथनर्स इसमें डॉक्टर्स हैं इंजीनियर्स हैं चार्टर अकाउंटेंट्स हैं सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट्स हैं और हम और 2015 के अंदर हमने पहला संस्करण इसका दिया फर्स्ट एडिशन 2015 2015 में और हर first Sunday of February decided है कि इंदौर मैराथन होगी अभी तक हम चार संस्करण कर चुके हैं और ये फिफ्थ एडिशन है जो तीन फरवरी अगले संडे जो तीन फरवरी है उसको होने जा रहा है फिफ्थ एडिशन सर माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश का अभी तक का सबसे बड़ा मैराथन होने वाला है तीन तारीख को इतिहास रचेगा इंदौर एक बार फिर बिल्कुल इतिहास रचेगा जैसे स्वस्थता के अंदर इंदौर ने इतिहास रखा और हैट्रिक की तरफ अग्रसर हो रहे हैं वो हम चाहते हैं कि शहर के लोग इंदौर के इंदौर इंदौर के आसपास के जितना अपना जो वेस्टर्न एमपी है पूरा जो मालवा का बेल्ट है हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेशन वहीं है और इस मालवा के बेल्ट में हम चाहते हैं कि लोग उसके अंदर स्वस्थ रहें और बीमारी से दूर रहें जी आपको ये ज्ञात होगा कि आजकल छोटी उम्र के अंदर भी मोटापा बढ़ रहा है गंभीर बीमारियां उसके द्वारा उत्पन्न हो रही हैं हम आ, उसके अंदर कैंसर देख रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर देख रहे हैं डायबिटीज़ देख रहे हैं India unfortunately is diabetic capital of the world हर सातवें Satwa इंडियन जो है seventh Indian is diabetic and every fifth Indian is prediabetic तो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है और छोटी उम्र में देख रहे हैं हम लोग even college students and school students में भी हम लोग ये गंभीर बीमारियों को देख रहे हैं और इन बीमारियों से 70 परसेंट अस्सी परसेंट ये लाइफ स्टाइल डिजीजेज हैं इससे हम 70 से 80 परसेंट तक इससे हम बच सकते हैं बिल्कुल सिंपल वॉकिंग जॉगिंग और रनिंग करना सबसे सिंपल एक्सरसाइज है उसके लिए आपको कोई महंगे इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है उसके लिए कोई जिमनेजियम की ज़रूरत नहीं है आप तो सिर्फ एक आजकल तो इवन जूते की भी जरूरत है लोग तो बैर बैर फुट रनिंग करते हैं बिना जूते के भी करते हैं या सिंपल एक जूता ले लें और आप घर के बाहर निकल जाए कहीं पर भी आप दौड़ सकते हैं और वॉकिंग जॉगिंग रनिंग क्योंकि हम इनबोर्न रनर्स हैं हमारे हर आदमी के अंदर एक दौड़ने की एक वो आर्ट है जो हम भूलते जा रहे हैं समय के साथ आजकल मोटरसाइकिल आ गई है स्कूटर आ गई है हम जरा सा दूर होता है तो हम वो यूज नहीं करते साइकिल को यूज नहीं करते हैं आदि हो चुके हैं ना सर लोग हाँ आदि हो चुके हैं सिविलाइजेशन के साथ साथ जैसे संपन्नता बढ़ती जा रही है तो उसके साथ साथ ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है और यंगस्टर्स आजकल बिल्कुल भी आउटडोर एक्टिविटीज में ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं वो आजकल कंप्यूटर है मोबाइल है उसमें लगे रहते हैं गेम्स खेलते रहते हैं तो हमारा जो उद्देश्य था ये इसका कि कैसे भी समाज के अंदर हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और इसको एक रनिंग रिवॉल्यूशन के रूप में पूरा पूरा वेस्टर्न एम के अंदर लाएं और उसके अंदर हम काफ़ी हद तक सफल भी हो गए क्योंकि करीब करीब अठारह से बीस हजार लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं क्या बात है इस बार का क्या नया करने जा रहे हैं हर बार एक नया थीम होता है इस बार आपने क्या सोचा है हमारा सोशल थ्रस्ट रहता है हमेशा हम लोगों ने स्टार्ट करा था clean clean Indore green Indore healthy Indore वहां से करा था फिर हमने टेबेको फ्री हेल्दी इंदौर तंबाकू रहित इंदौर से करा था सेकेंड एडिशन में तीसरे अंदर के अंदर करा था फिट इंदौर स्मार्ट इंदौर ऐसा करके हमारा हर साल एक सोशल थ्रस्ट रहता है इस बार ही हमारा जो सोशल थ्रस्ट है be a life changer gift a run to someone make someone a non non runner a runner जो आदमी दौड़ता नहीं है जिस जो स्वास्थ्य के प्रति यदि उसमें उतनी चेतना नहीं है यदि उसको हम स्वास्थ्य के प्रति चेतना देते हैं वो इंदौर मैराथन में पार्ट लेता है तो वो उसको एक नई उमंग मिलती है और नया उसको एक जोश मिलता है और ये व्यक्ति वो है कि जो डिप्राइव्ड है मतलब हमारे घर में जो काम करता है हमारा स्टाफ है हमारा नौकर है हमारा चौकीदार है हमारा एम्प्लॉय है यदि उनको हम आगे इसके अंदर करते हैं तो उनको एक तो लगता है कि हम इक्वलिटी को वो लोग सोचते नहीं है बारे में तो वो भी आता है और दूसरा वो लोग भी बीमार कम होंगे उनमें भी बीमारियां बढ़ रही है तो वो भी बीमार कम होंगे वो आपके लिए अच्छा काम कर पाएंगे बिल्कुल सर एक मेरे मन में सवाल उठता है कि हैंडीकेप्ट भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं हैंडीकेप्ट हर साल करते हैं रजपाल जी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मेरे से इस बार हम हमारे हमारे इस टाइप के बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो इसके अंदर पार्ट ले रहे हैं इस बार आप ट्राईसाइकिल भी देखेंगे ट्राईसाइकिल भी देखेंगे ट्राईसाइकिल करीब करीब पच्चीस ट्राईसाइकिल के लोग आ रहे हैं जो गीता भवन चौराहे से नेहरू स्टेडियम तक जाएंगे इसमें ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स आ रहे हैं किडनी जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है वो लोग आ रहे हैं इसमें डेफ एंड डम भी आ रहे हैं कुछ ब्लाइंड स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं कुछ मेंटली चैलेंज लड़कियां आ रही हैं कुछ अपनी मॉम्स आ रही हैं जो बच्चों को गोदी में जो ब्रेस्ट फीड कर रही हैं जिनके बच्चे छह महीने से छोटे हैं वो गोदी में लेके बच्चों को गोदी में लेके वॉक करेंगे नेहरू स्टेडियम तक मतलब इंदौर दिखाएगा अपना दम अपना दम दिखाएगा कि हम लोग जब कर सकते हैं जिनको कैंसर हो चुका है जिनके घुटने बदल चुके हैं जिनका किडनी बदल चुका है जब वो पार्ट ले सकते हैं तो आप क्यों नहीं पार्ट ले सकते बिल्कुल सर एक और मेरा सवाल था महिलाएं काफ़ी आगे बढ़ रही है इंदौर में इंदौर में ही नहीं मैं तो इंडिया का नाम लूंगा महिला काफ़ी सालों से हम देख रहे हैं कि एक अहम रोल निभा रही है तो क्या मैराथन में भी महिलाओं का बहुत बहुत, बहुत बड़ी संख्या के अंदर महिलाएं धीरे धीरे हम देखते जा रहे हैं कि बड़ी संख्या के अंदर महिलाएं निकल रही हैं आप अभी शहर के अंदर आप कहीं भी जाएंगे किसी मैदान में जाएंगे सड़कों पे आपको लड़के लड़कियां दौड़ते हुए दिख जाएंगे तो ये बहुत अच्छा ट्रेंड आ रहा है साइकिलिंग का और दौड़ने का और इसमें हम हमारे मेरे पेट्रेंट जो श्री कैलाश विजयवर्गीय जी हैं उनको स्पेशली धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनका वरद हस्त हमारे ऊपर है एकेडमी ऑफ इंदौर के हमारे पेट्रन है वो और उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है हमको इस चीज को आगे बढ़ाने के अंदर जी साइक्लोथोन में भी हमने देखा था कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था इंदौर में और अब मैराथन की बारी है मैराथन में देखने वाली बात होगी कि कितने लोग आते हैं लेकिन इंदौर हमेशा नंबर वन रहा है इस बार भी उम्मीद करते हैं कि आपकी मेहनत और लोगों की मेहनत रंग लेके आए शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और आ, सर से बस एक सर छोटा सा क्वेश्चन जो मेरे मेरे मन में पर्सनली उठता है क्या आप सजेशन देना चाहेंगे लोगों को कैंसर जैसे पीड़ित लोग जो होते हैं उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे अपना करने लगता है अपना जीवन की शैली के अंदर अपना बदलाव करें एक तो अपना एक तो उसके अंदर एक्सरसाइज है जो वॉकिंग जॉगिंग रनिंग अब इंदौर मैराथन में इंदौर मैराथन डॉट इन में रजिस्टर करके आप उसको पार्ट ले सकते हैं दो तीन दिन बचे हैं तो इमीजिएटली मैं अपील करूंगा जो मेरी बात सुन रहे हैं कि वो इसको इसको रजिस्टर करें तो एक तो हो गया अपना एक एक्सरसाइज की बात होगी जैसे कि आप अपना फिट रहेंगे और not only physical fitness mental fitness भी होती है क्योंकि आपका मेंटल फिटनेस होती है आपकी पॉजिटिविटी आती है वो हेल्प करता है आपको आपको खुशी मिलती है उसके साथ साथ आप खाने में ध्यान रखिए जंक फूड से दूर रहिए तली चीज़ों से दूर रहिए नॉन वेजिटेरियन बहुत ज़्यादा जो होता है स्पेशली जो रेड मीट होता है वो नुकसान करता है फिर आप तम्बाकू सिगरेट बीड़ी शराब अल्कोहल इन चीज़ों से दूर रहिए और और आखिर में स्ट्रेस फ्री ज़िंदगी आपको एक खुशी होनी चाहिए आपको चिंताएं नहीं होनी चाहिए और उसमें जो रनिंग और जो आपकी एक्सरसाइजेज हैं वो आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाती है आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है आपका स्ट्रेस खत्म हो जाता है और आप यू आपका आप you become very vibrant and positive और ये चीजें आपको इन बीमारियों से बहुत दूर रखती है स्वस्थ रखती है यानी कि खुश रहिए और खुशियों को बांटिए चौतीस साल हो गए सर को